Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong labas na survey ng Okta uh, Research. Ang title nito ay Bongbong Sara Lead Okta Presidential Vice Presidential Surveys. Ito ay uh, source nito ay JME News Online by uh, John Victor D. Cabuenas ng JME News. Mga kapatid, na-publish lang ito December 26, 2021. So, pag-uusapan natin. Ayon dito sa balita, mga kapatid, si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte are the current top preferences for President and Vice President in the 2022 polls based on a poll conducted by Okta Research group mga kapatid. But uh, bago ang lahat, uh, gusto ko munang magpakilala ang ating uh, channel, George R. Vlogs. Sana po mag-subscribe po kayo, ay share itong video ito, mag-comment sa bandang ibaba, mag-like po para naman uh, madumami ang ating subscribers ang George R. Vlogs uh, para sa ganun ay uh, ma-update tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas itong darating na halalan sa 2022 mga kapatid. Uh, ang uh, ah, results of the Tugon ang ng masang survey conducted from December 7 to 12 sinasabi na ang si presidential aspirant Marcos scored 54% across the country So napakataas siya mga kapatid, mga ka-George R. Vlogs. He was the top in most regions, especially in the Duterte Belwick, Mindanao. Ah, nakakuha siya doon ng 63%, napakataas sa Mindanao pa yan Ha? Ah. Hindi pa sa Northern Luzon, sa Mindanao pa, nakakuha si BBM ng 63%. Ang sumusunod sa kanya, mga kapatid, ay si current Vice President Lini Robredo. Siya ang nakakuha ng national average of 14%. Ang nakuha ni Robredo sa National Capital Region ay 7%. At saka 7% in Balance Luzon and the Visayas Region and 8% in Mindanao. Yan mga kapatid ang nakuha ni BP Lini. Ang sumusunod kay VP Lini ay si Mayor uh, Isko Moreno ng uh, Manila. Pangatlo with 12%. Sumusunod dyan si uh, Manny Pacquiao with 10%. Ang number 5 uh, ay si Ping Lacson na nakakuha mga kapatid ng 5%. Meron din nakuha si uh, presidential aspirant uh, Bilya ng uh, 0.02% at saka si uh, Leo Didi Guzman na nakakuha naman ng 0.001%. Yung mga respondent, mga kapatid, uh, some 60% indicated possible changes in their preference. So, pwede pang magbago yung 16% ng uh, preference nilang presidential candidate at saka vice president. 3% said they will definitely change their choice, while 13% hinted likely changes to their choice. So, mayroon pang pagbabago mga kapatid ang uh, presidential uh, uh, survey. And uh, some 21% said they may or may not change their choice. And 24% said they are unlikely to shift And 39% said they are fixed with their preferences. So napakalaki ang uh, porsyento ng mga hindi na magbabago ang preference nila. So kung ano yung napili nila ngayon, yun na, yun na yun. Hindi na sila magpapalit, mga kapatid. Tungkol naman sa vice presidential race, ito ayon sa JME News ha. Ah. JME News Online, ah, research ng Okta Research Group mga kapatid. In terms of vice presidential candidate, Uh, the, presi the presidential daughter, top the choices with 50%. So napakataas din ang nakuha ni Mayor, ni Mayor uh, Sara Duterte. Ang uh, nakuha niya sa bawat region ay uh, nakakuha ng 71% sa Mindanao, 46% in the Visayas, at saka 44% in Balance Luzon, and 40% in the NCR sa National Capital Region mga kapatid. Ang sumusunod sa kanya ay si uh, Senator Vicente Tito Soto II na nakakuha ng 33%. Ang sumusunod sa kanya yung Vice Presidential Candidate ni uh, Aling Leni, ni Kikol Pangilinan. Nakakuha siya ng 9%. Then yung ang sumusunod kay uh, Kiko ay si Dr. Ong na nakakuha ng 4%. At ang pinaka segunda sa huli ay si uh, Mayor Achinsa or Congressman Party List Congressman Achinsa Jr. with 1%. Ang pinakahuli ay si Bilyo mga kapatid nakakuha ng 0.07%. So yan ang mga may report natin na balita tungkol sa Octa Presidential Vice Presidential Surveys mga kapatid. So napakalaki ang hahabulin ni Aling Lene kay BBM. 54% against uh, ilan si Aling Lene? 14%. So ang hahabulin ni Aling Lene, ni Vice President Lene ay napakalaki, 40% mga kapatid. So, aywan ko lang kung kahit may pagbabago dyan, pwedeng tumaas si Aling Leni ng kunti. Pwedeng tumaas din si Isko ng konti. Pwedeng tumaas si Pacquiao o si uh, Senator Lacson. Pwedeng kahit bumaba si, let's say bumaba si, uh, si BBM ng 4%. Wala pa rin mga kapatid. Siya pa rin ang top choice ng mga tao sa Pilipinas at saka sa ibang bansa para mamuno ng bansang Pilipinas. At siyempre, siya naman talaga ang may pinakamagandang uh, programa para sa gobyerno. Siya ang pay, may pinakamagandang layunin na pagkaisain ng bansang Pilipinas, mga kapatid. So, yan lang muna. Nagpapasalamat ako again. Uh, pakisubscribe nyo naman po ang George Sar Vlogs Uh, pindutin yung notification bell para manotify tayo pag mayroon tayong bagong uh, video or kaya magla-live stream tayo. At saka huwag kalimutan po, pakishare naman po itong uh, video ito. At maraming salamat po. Magandang uh, araw again sa inyong lahat. Merry Christmas po. Belated at saka siyempre darating na po ang 2022. Uh, Happy New Year. Be uh, Have a prosperous new year to everyone. Sana po mag-ingat pa tayo. Mga paputok dyan. Iwas tayo ng mga paputok mga kapatid. Uh, stay home lang para sa ganun ay maiwasan ang kumakalat na sakit ngayon. Maraming salamat po. George R. Vlogs.